大家好，我是金英老师，欢迎收看我们本次的开运特辑。今天要跟大家分享如何运用节气小满来帮自己做转运的动作。在我们开始之前，请大家务必在下方点下订阅以及按赞，这样子你才能够确保在第一时间收到老师所有的好运特报哦。如果你能够帮老师分享出去，那您也是老师的大贵人。好。 在一个礼拜，我们就要迎接夏季的第二个节气小满了。当天也是我们网络世界的浪漫表白日五二一，所以金英老师要在这边先预祝荧幕前未婚的朋友们，希望你们能够小满未满，爱情先满哦。好，首先呢，我们要来知道一下小满是什么样的一个节气。 小满它代表的是收获前的前奏。俗话说：“小满，小满，麦粒渐满。”它虽然看起来好像是饱满了，其实只是灌了个半饱，并没有完全的成熟。而小满呢，也是我们炎热夏季正式开始之前的一个标记。所以在迎接夏季之前，你准备好帮自己补运了吗？ 在接下来的这个特辑里面，金玲老师会跟大家分享三个方式，能够大家透过小满这个节气来帮自己补足你的好运哦。首先，第一个方式就是透过食补的方式。首先，我们可以选择在这个期期间，五月二十一号到六月五号这当中，喝冷泡茶、苦茶，或者是绿豆汤，也可以饮用有降肝火的苦瓜。 沙拉，或者是清炖的苦瓜排骨汤，来向尽苦尽甘来。第二个方式是透过更改我们的风水布局。首先，这是针对如果说你本身办公室的摆设，或是居家的摆设里面是有放有装水的容器，而且是有流动的水的摆件物品的朋友们。 我们务必在当天的及时取水，并在特定老师刚会提醒的时辰做添水的动作。而这个添水的动作，只能务必做到七八分满，毕竟小满意味的是所有的事情不应过多。吉利的时辰适用于五月二十一号当天的辰时，早上七点至九点，以及。 午时十一点至下午一点这两个时间用容器取水，在辰时取水的时候务必要说小满朝喜，午时取水的时候务必要说小满朝关。那我们当天呢，在五月二十一号的下午的三点五十九分会交接节气，转为小满。 所以我们要添水的时间会落在五月二十一号的酉时，也就是下午的五点到傍晚七点这一段时间，我们就把辰时跟午时所收纳的这个水倒入有流动水的这个摆件里面。在倒水的添进去的时候，务必要说小满进柜。以上这个是针对。 天，我们的财运、福运以及补运的一个方式，大家不妨参考看看，运用在你的办公室或者是你的居家里面。原则上，小满它是一个充满哲理的节气。儒家的中庸之道呢，会忌讳太满，因为他们觉得太满代表的是满招损而谦受益。好，他们觉得物极必反，所以是说。 刚刚说的这个风水添水的方式，也只能添到七八分满，特别要注意喽。而且大家不晓得有没有发现有一个蛮特别的现象，就是我们中国传统这个二十四节气里面呢，有小暑就必有大暑，有小雪也一定会有大雪，有小寒也一定会有大寒，唯独有小满，可是却没有大满。 好，所以呢，它意味的是水满则溢，月盈则亏这样的一个自然之道呢，也是我们的一个人生的一个哲理。说到这边，我们要来分享第三个开运方式。这第三个开运方式呢，需要大家在小满这个节气（五月二十一号到六月五号）这当中选择一天。 你觉得你可以静下心，心平气和的，在你的桌面上取一张粉红色的纸。用了这个粉红色的纸呢，我们可以另外用一马克笔，任何的颜色都可以，在上面写上这一个字。相信大家都知道，这个字叫做“辛苦”的“辛”。 写完了这个字之后，我们呢要告诉大家，告诉自己说，其实我一点也不辛苦。在心里默想，或者是默念这一句“其实我一点也不辛苦”，我十分的幸福的时候，在刚刚的这一这个字上面再多添一个笔画，在这边再多添一个笔画，你就会发现。 其实你一点都不辛苦，你很幸福。这样子是要告诉自己的潜意识，要有一个转念的动作。好，因为呢，满足代表的是状态是刚刚好的，而幸福的状态呢是比刚刚好再多一点。所以呢，我们这边多了一点，你的辛苦一点。 也无妨，因为它会给你带来幸福的结果跟果实。以上是老师跟大家分享如何透过小满来帮自己开运的三个小步骤哦，请大家务必帮老师按下订阅按钮，接下来你才可以收到更多的开运好康宝宝。我们下次再见，拜拜。